哟，这是一朵校花儿。校花儿，快问快答。喜欢我的话，记得订阅我哦。请问，什么车最不容易被刮坏？南瓜马车。